तो पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी सेक्शन और केजी सेक्शन की यादें ताज़ा की थी और इस वीडियो में मैं सेकेंडरी सेक्शन की यादें ताज़ा करने वाला हूँ तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करो और वीडियो जाके देखो so without wasting any more time let us start the video तो अब जिन लोगों के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पार्ट वन पार्ट टू क्या होता है यार secondary school is secondary school तो सुन लो पहले पूरा वीडियो देखो फिर कमेंट करना जो पहला पार्ट है उसमें आता है स्टैंडर्ड सिक्स से स्टैंडर्ड एट की हमारी लाइफ जो तुम सेकेंडरी सेक्शन में आ गए हो तो तुम्हें लगने लगा कि हम बड़े हो गए तुम्हारे स्कूल का तो नहीं पता मगर हमारे स्कूल में ऐसा होता था आफ्टरनून स्कूल अब मॉर्निंग स्कूल में बदल चुकी है हाफ पैंट से फुल पैंट के हो गए जिस बच्चे को 85 से 90 तक आते थे वो बच्चा 80 से 85 के बीच में खेल रहा है घर में मम्मी पापा पढ़ाई को लेकर और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और उन्हें ऐसा लगने लगा है हमारा बेटा बिगड़ रहा है इमेज फिर से स्कूल पे आती जो हालत प्राइमरी सेक्शन में थी वही हालत सेकेंडरी स्कूल पार्ट वन में है कुछ खास फर्क नहीं है और बच्चों को क्लास में इंप्रेशन जमानी है तो टीचर अगर कुछ सिखा रही है तो उसके ऊपर हम कमेंट क्या कर सकते हैं यही चीज सोचते सोचते हम नाइन्थ में पहुंच गए तो यहाँ होता है शुरू हमारा सेकेंडरी सेक्शन स्कूल लाइफ का पार्ट टू अब आता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजेदार सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेमोरेबल पार्ट तुम्हारा नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड इस समय तक तुम प्यूबर्टी हिट कर चुके हो इस बंदे को 80 परसेंट से 85 परसेंट तक आता है उस बंदे के लिए अब 75 परसेंट लाना भी एक यादगार अचीवमेंट है जो बच्चा क्लास में फ्री टाइम में दोस्तों के साथ एक्सेन जीरो खेलता था वही बच्चा अब टीचर के ना होने पर पूरे क्लास में आवारागर्दी कर रहा है अगर कोई दूसरे क्लास का बच्चा यानी स्टैंडर्ड एट या उससे छोटा बच्चा अगर क्लास में आ जाए तो पूरा क्लास उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला कर उसको भगा देता है जो बच्चा नर्सरी में लड़कियों के साथ जस्ट फ्रेंड्स कहकर रहता था उसी बच्चे की आज उसी लड़की के साथ सेटिंग चल रही है नए नए और जिंदगी भर में कभी ना काम आने वाले दोस्त भी बन चुके हैं जिनके साथ लोग वॉशरूम में दो दो घंटे बिताते हैं पहले ही बता देता हूँ दो घंटे तक वॉशरूम में जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करते होंगे नहीं समझाता हूँ मैं पहले पूरी बात सुनो फिर कमेंट करो अब बच्चों को लगने लगा कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं जिसकी वजह से उनके हाथ में खुद का मोबाइल आ गया है जिसको वो स्कूल में लेके आते हैं और उस मोबाइल में और कोई एप्लीकेशन डाउनलोडेड हो या ना हो एक एप्लीकेशन जरूर होगी ऑफकोर्स पबजी मोबाइल अब समझ गए ना बच्चे पढ़ाई छोड़कर दुनिया भर की पंचायत करने में बिजी है पढ़ाई गई तेल देने हम तो स्कूल में पीटी के सर को साइंस की टीचर के साथ गुप्तगु करते हुए देखना चाहते हैं छोटू बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर नॉस्टैल्जिया वाला डाल जिन स्कूल में जूनियर कॉलेजेस नहीं है उन स्कूल के बच्चों ने फेयरवेल के दिन पे सबसे ज्यादा मजे किए फेयरवेल ही वो दिन है जब तुम्हारे दोस्त फैशन के नाम पर फाइव स्टार होटल के वेटर बन के आते हैं फेयरवेल ही वो दिन है जब तुम अपने दोस्तों को स्कूल में आखिरी बार मिलते हो और कुछ आखिरी पल बिताते हो और वही आखिरी पल तुम्हारी जिंदगी भर की मेमोरीज बन के रह जाती है